on a démarré le, projet de méthanisation avec mon associé, euh, Raphaël Dujardin. Euh, on a démarré ce projet-là il y a 4 ans parce qu'on souhaitait euh, diversifier mm, nos exploitations dans la, continuité de notre production habituelle. L'idée, dès le départ, a été de dire comment mettre à profit nos exploitations, essayer de, mieux les valoriser en continuant toujours à produire autant de cultures alimentaires. On met à profit toutes les périodes non cultivées pour couvrir la terre, se servir de nos champs comme pompe à carbone qui vont capter tout le carbone de l'atmosphère par photosynthèse. On va récolter tout sous forme de plantes entières et ensuite transformer ce carbone-là en CH4 dans la mécanisation. Aujourd'hui, euh, là où on est ici, à Biogasmo, c'est un vrai développement de euh, ma ferme, la de la Conge, et de la ferme de Raphaël Jardin, la de Rutel. C'est un développement parce que ce sont nos exploitations qui nous permettent de produire euh, hum, les, intrants du méthaniseur, nos cultures intermédiaires à vocation énergétique, les Ce sont nos exploitations derrière qui reçoivent le digesta qui est issu du processus de dégradation. ce biométhane est injecté directement dans le réseau est consommé dans la maille de mots par les consommateurs particuliers et industriels du secteur. C'est qui l'a posé c'est là où s'arrête notre rôle et là où démarre le leur. Le rôle de GRDF entre le méthaniseur et la station de compression de gaz naturel véhicule est euh, justement de proposer de l'énergie renouvelable biométhane produit à partir des déchets du territoire. Et ce sont ces déchets qui vont produire le biogaz qu'on va récupérer dans notre réseau qui vont après alimenter la station GNV qui est elle-même alimentée par le réseau de GRDF ils vont vérifier que notre gaz est de bonne qualité et conforme. GRDF, via le poste d'injection, va contrôler la qualité du biométhane pour qu'il puisse être injecté. Et ensuite, il va compter le nombre de molécules qui va rentrer dans le réseau de gaz naturel. Et à partir de, euh, de ce calcul, de ce comptage, on va pouvoir indiquer aux fournisseurs de gaz naturel combien de certificats de biométhane peuvent être produits à partir de ce site d'injection. Le fournisseur de gaz naturel qui aura été retenu par l'exploitant agricole agricoles euh, va acheter ce biométhane à un tarif réglementaire. C'est un contrat d'injection pendant 15 ans qui permet au producteur de connaître le prix de rachat sur 15 ans. Pour l'instant, ce ne sont que des projets agricoles, notamment en Seine-et-Marne, mais dans les prochaines années, on aura d'autres sites d'injection biométhane à partir de déchets d'ordures ménagères, de stations d'épuration, des, bouts euh, liés aux, eaux usées des villes. Donc euh, il y aura également d'autres départements qui vont avoir des projets biométhane. L'idée étant de verdir le gaz naturel qui est acheminé par notre réseau en basculant d'une énergie fossile, le gaz naturel, vers une énergie renouvelable, le biométhane. ça c'est le dernier passage. Ah Nous avons trois tarifs parce qu'il y a trois types de carburants. Euh, du GNV classique, donc le GNV qui provient d'une voie non renouvelable. Il y a le tarif du, pour le bio-GNV spécifiquement. Donc là, on est sur du GNV issu 100% de voie renouvelable sortie d'usine de méthanisation ou de station d'épuration. Et puis euh, léco qui est un tarif intermédiaire où il y a 30% de bio. Lorsqu'il choisit le tarif biométhane, l'utilisateur paye euh, quelque part la garantie que lorsqu'une molécule de biométhane est produite dans une usine de méthanisation, c'est lui qui l'utilise. Donc euh, il y a deux bandes de remplissage. Donc euh, ça ressemble à une station classique, si ce n'est qu'on distribue du gaz haute pression et non pas de liquide. Pourquoi c'est important d'utiliser du biométhane Parce qu'en fait, le biométhane euh, permet de nourrir la filière, permet de développer euh, cette filière de production d'énergie renouvelable. À chaque fois que l'on roule avec du biométhane, on a un bilan décarboné neutre. C'est comme si on rejetait 0 de CO2, 0 g de CO2 par kilomètre. C'est une vaste question qui dépasse le, GNV en tant que tel en fait. C'est euh, quelle énergie pour demain, comment, comment je roule, comment je fais pour rouler propre, comment je m'inscris dans la transition énergétique ce que l'on croit chez Engie, c'est que plus tard, dans un futur très proche, il y aura un mix énergétique en fait d'un tas d'énergies, donc euh, chacune à sa place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est axé avec le GNV plus sur les poids lourds.